<laughs> Pernah tak ustaz-ustaz sazah ke yang sebelum ni datang bagi ilmu tu? Tak pernah eh? Doa dia senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil lahil. <laughs> Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau siap record eh? Bagus betul. <laughs> Beria je kau nak ya Tapi betul kalau kita baca wabillah Taufiq yang belakang yang ngantuk tu tengah udah habis ke bangun dia dia akan tegak tapi saya belum baca doa tu ha ya. Yo, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Ladies and gentlemen, please welcome Performance by bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Karena kesehatan itu sangat-sangat mahal harganya cuy. ya mahal banget harganya cuy jadi yang terpenting itu dalam kita hidup juga itu selain kita beribadah gitu cuy ya selain kita berbuat baik gitu ya cuy ya kita harus jaga juga kesehatan cuy ya oke kita akan melanjutkan lagi uh, part kedua yang mana kita mereaksi lagi Ustadz Syamsul Debat cuy ya Ustadz favorit kita semua ya. Uh, kemarin saya bertanya, kemarin saya bertanya waktu saya mereaksi eh, waktu di part yang pertama saya bertanya bahwa apakah video ini kita buat dua part gitu ya. Part pertama dan part yang kedua, tapi saya lihat di komentar ini yang enggak enggak semuanya sih saya belum lihat juga semuanya sih ya. Tapi saya sebagian lihat banyak yang kalau di fullkan gitu ya. Oke, okay, kalau banyak yang minta di fullkan berarti saya juga harus ganti kamera cuy. Aduh ya karena kamera saya itu selalu overheat cuy ya. Jadi kalau durasinya sudah 30 menit dia mati sendiri gitu ya. Jadi biasa kurang lihat eh, video-video uh, saya itu tiba-tiba berubah karena mati di situ cuy ya. Kalau memang banyak yang minta ya, kalau memang banyak yang minta harus full ya terpaksa saya akan buat full gitu cuy ya. Oke, langsung aja kita tengok yang part keduanya cuy ya. Jom. Oke, videonya udah siap dan yap Jangan lupa cuy, hampir terlupa cuy ya. Bantu like-nya cuy ya. Korang bisa bantu like-nya dan kalaupun ada komentar yang ingin korang komentari, korang bisa tinggalkan komentar dekat bawah gitu cuy ya. Oke langsung aja. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1. Dulu, okay. maka ketika mengkuang, makan ramai-ramai adik-beradik berebut. Tunggu, tunggu, tunggu. Benar nggak di sini nih cuy? Durasinya saya ingat dulu cuy di oh ya di ini ini benar-benar di sini. Okay. Kena cari table. Ya ya ini. Table. Table. Meja gitu. Kita ya. makan kat meja. Dulu makan ketika mengkuang, makan dengan ramai-ramai adik-beradik berebut-rebut. Itu dulu. Berebut dah ya. duduk sebelah ayah macam kita paling rapat dengan ayah. Yang sebenarnya nak rapat kalau ayah ada lebih lebih <laughs> kan? Bila dah habis tu adik dia kau makan kalau adik kena makan dengan mata. Ha, <laughs> kicap sini. Ha, penuh. Botol rabur coreng dengan cakap comot habis. Botol rabur makan. Lagi banyak botol rabur daripada yang dia makan. <laughs> Adik kita. Tapi makan atas tikar mengkuang yang sama. Bila dah habis kibah-kibah tu, gulung-gulung tikar, mak kita kibah kat luar bagi rezeki ayam ngitik kat luar. Kita hari ni beli meja marble. Marble. Mebel, mebel. Mebel marble. Mhm, marble table. <laughs> yang berat ni berat gila. Harga RM20,000. Lepas tu bila makan, berapa ramai kita dengar. Kejap lagi makan. Nanti kau makan berterabur. Nanti mama suap. Makan berdua. Betul-betul ya. Apalah nilai kau beli meja yang ada 8-10 kursi. Tapi kau hanya makan berdua dengan lelaki kau. Begitulah sekarang. Mana cik. bahagia dia cakap. Kalaulah harganya tika mengkuang, so kau jual lah balik meja tu bentanglah tikar mengkuang biar kita boleh makan bersama kau akan sedar momen tu nanti hari ni cuba tengok bukan lama pun yeah. Ha, tanda fenomena akhir zaman rumah makin besar orang makin tak ada anak seorang-seorang masuk kolej masuk asrama masuk universiti bukan makin ramai orang dalam rumah besok dah keluar universiti nak kahwin pula lagi tak duduk dengan kita perubatan semakin canggih penyakit semakin banyak. Nah, Tiga bulan dia. lepas penyakit Benar baru, bu. sesama tomato. Ha? Gila betul, sesama tomato. Sakit apa? Sakit sendi yang melanda warga emas dan kanak-kanak. Dan juga sakit dan juga demam. Sesama tomato. Cikukunya. Influenza A. Hmm. Ha. HFMD. Tangan kaki kuku dan mulut dah tak ada nama penyakit. Ambil anggota lah. Sama sok cuping. <laughs> Penyakit kening. Penyakit cuping, kening dan lubang hidung. Agaknya macam tu lah. Dah tak ada dah tak ada idea dah nak bagi penyakit apa. <laughs> Yang bar itu Merantau berjalan lupa. satu dunia Jiran sebelah rumah pun tak kenal Ilmu makin tinggi Adab makin rendah Wah. Pendapatan semakin tinggi Emosi makin tak stabil Hari ini Teman di dunia maya semakin ramai Teman sejati makin tak ada betul, Mana betul. kawan baik kita dulu Mana ha, Cakap balik Itu buat saya kata Itu buat hargailah masa boleh makan sama mak ayah kita dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama sama serbat dah hilang dah nikmat tu masih makan dengan mini orang kan Enggak, <laughs> ya, ya, tak adalah. Ya, ya. Kerana Masa ceramah makan, makan orang luar kan. Ya, makan orang luar. Itu sebab bila saya dapat balik sekejap, walaupun sekejap, pap, dah jom keluar ajak. Pergi makan dulu. Makan dengan mamai. Nak, nak ajak kadang boleh ajak mak, ajak mak sekali semua makan. Betul? appreciate moment. Tapi ini cuy, uh, eh, selama saya di Malaysia, um, yang saya apa namanya, yang saya dapat gitu ya, di Malaysia itu uh, masih masih masih ini cuy, masih sering makan di luar gitu, Ma masih makan bersama dengan keluarga, tapi makannya di luar bukan di rumah gitu cuy. Karena banyak setiap saya masuk di kedai atau tempat pokoknya tempat makan lah cuy ya saya mendapati bukan cuma dua orang aja yang biasa duduk gitu ya pasti ada satu meja itu uh, uh, satu satu keluarga gitu pokoknya satu keluarga gitu banyak sudah berapa saya tempat makan di Malaysia dan saya selalu mendapatkan uh, keluarga seperti itu cuy jadi di Malaysia itu kalau makan sih masih mending ya masih maksudnya masih sama-sama keluarga cuma posisinya ada di luar bukan di rumah gitu ya sekejap je kan itu sebab saya kata saya nak ajar kita tengok kehidupan kita ni baru kita lebih appreciate kerja kita itu sebab yang kata Imam Al-Ghazali kan kita kena belajar bersyukur so tanda syukur tu ada empat so dalam hidup kita kerja ni bila bekerja lima benda kena ada pertama sabar sabar ya, sabar. Kan? sabar pasti sabar ya Orang naik pangkat kita tak naik pangkat siapa <laughs> Bukan benda baik, benda-benda buruk pun. Orang tu naik pangkat benda baik. Kita tak naik pun benda baik. Alhamdulillah kata kau jawab pun masih sama. Tak adalah bertambah-tambah macam orang lain. Orang Malaysia ni kalau boleh tak nak kerja, gaji nak tinggi. Gila betul. <laughs> tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Macam lah. mana? boleh macam tu? Makin tinggi. Lepas tu naik pangkat, mengumut. Aduh, banyak kerja sekarang. Aduh, pening kepala lah. Dah kau nak naik pangkat. Lepas tu sibuk nak anugerah himat cemerlang. EPC. Lepas tu dapat PC orang perhatikan kau. Kau tengok tu. Lah. Eh dapat PC tu. Kau nak punya pemalas kau tak? Dia kita dengan Paling sering saya dengar ini. Orang perhatikan kita lepas kita dapat PC tu. Kan elok tak dapat PC orang pun tak perhatikan kita. Betul ya, tak? Betul. Dah tentu tentu pemalas. Realita sih. Realita. <laughs> <laughs> payah sangat. Geram lah. Tak adalah. Maksudnya orang tak ada. Dia ada kebaikan dia. Ah. Sabar. Kedua. Syukur. Syukur. Bila kita duduk dalam ni. Tandanya kita ada kerja. Betul tak? Yeah. Orang lain langsung tak ada kerja yeah. ni. Di luar sana. Tengah buat file folder ni. Meraun satu kajang ni cek kerja. Betul sekali. Satu kajang tu bagi Satu Malaysia. Satu KL pergi. Tak dapat kerja lagi. Nah ini. Ini saya akan uh, kasih penerangan sedikit cuy. Karena saya ada pengalaman. ya Waktu belum jadi. Ada di dunia YouTube ini. Uh, saya bisa. Uh, belajar banyak waktu di Jakarta cuy. Ya. Sampai-sampai saya pernah. Uh, melamar jadi OB ya biasa yang membersihkan di apa namanya di kamar mandi lah di apa nah di WC membersihkan ini cuy pokoknya OB gitu ya office boy sampai akhirnya saya bisa masuk di perusahaan jadi security cuy begitu sulitnya gitu ya saya kalau nggak ada orang di dalam kita nggak bakalan uh, dapat pekerjaan gitu ya kebetulan kemarin ada teman di dalam perusahaan itu dan saya Eh, ditarik gitu ya masuk di dalam perusahaan itu ya walaupun jadi security. Di sini intinya begini Joy, di Indonesia ini memang kalau soal uh, pekerjaan lowongan pekerjaan itu sulit. Sulit banget cuy. Saya sudah <laughs> saya sudah merasakan namanya ibu kota gitu ya. Jakarta kejamnya Jakarta seperti apa cuy. Itu belum cerita lagi dia overqualified. Dengan ada master kerja jadi cleaner Bayangkan, pembantu takbir, janji nak kerja ni pasal dan dia yakin nanti dia ada peluang nak naik pangkat. Ha, contoh lah. Betul. Dan hari ni, pada yang bekerja, hari ni adalah momen yang paling penting. Betul tak? Yang paling hmm. nyeronokkan you all hari ni. Betul tak? Betul tak? Sebab tak payah kerja. Ya, tak kerja. Bila dengar ceramah ni tak payah kerja kan. Ya yeah, Yeah. biarlah sampai tengah hari kan tu tu tu habis dah. Betul. Absen kan? pula. Nak nak pula orang perempuan tak pergi semalam jumaat. Oh, dia dah plan dah tu. Mana weh hari ni? <laughs> Minum. Pan mana? Minum lagi. Kau aku tak tahu ke halakoh kau halakoh yang sama setiap Jumaat? Yang jadi ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta. Tengok-tengok ah, cara dia gelak tu. Tahu dah kan orang lelaki pula tengah fikir kat mana nak pergi tempat yang pergi orang tak perasan kita tak semangat <laughs> tak ya bukan bukan pejabat ni pejabat lain kan tak tunggu yang tak perasan bahawa kita Tunggu, kayaknya apa yang saya fikirkan ustaz itu yang dicakap ya tahu dah yeah kan orang lelaki pula tengah fikir kat mana nak pergi semua tempat yang pergi orang tak perasan kita tak semangat tak ya bukan bukan pejabat ni pejabat lain kan? tak sebenarnya tu dia belajar syukur ketiga tawakal serah pada Tuhan apa yang terbaik untuk kita serah pada Tuhan serah pada Tuhan untuk bagi yang terbaik untuk kita supaya enggak dilihat orang ya percaya Sudut pada hikmah aku kerja elok ni rupanya Tuhan bagi kebaikan yang lain mungkin Tuhan bagi mak ayah kita sehat Tuhan bagi mak mentua baik dengan kita. Contohnya, mak mentua baik dengan menantu bukan senang nak dapat. Ya, betul. Bagi anak kita cerdik-cerdik, anak membahagiakan kita. Anak berjaya. Contohnya. Nampak tak? Yang keempat. Apa dia? Yang keempat adalah redha. Belajar menerima apa juga ujian dan dugaan yang datang dalam kita bekerja. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang taurang di awan. Asyik kalau ada hidup namanya orang hmm. tentu tak lari ujian dan dugaan <laughs> saya so, teringat yang minum itu cik tapi bila kita reda kita yakin ada hikmah tanam tabu di topi rumah hmm. cabut ubi sampai ke akar kalau hidup membaca hikmah selaut garam terasa tawa percaya hikmah adalah benda baik Tuhan nak bagi kat aku ni so kalau apa-apa pun terjadi terima dan yang kelima ikhlas ha, ini yang paling penting bekerja ikhlas bukan sebab nakkan ganjaran manusia. Kalau dapat alhamdulillah. Tapi kalau tak dapat, kita syukur, kita gembira, tetap happy. Wah, ada orang ini yang sulit sih. Ingat tak kita main damula? Nah, damula ini dia damula dengan damula, yang itu kemarin beda kita ya. Bukannya dapat apa pun, tapi satu kepuasan bila dapat cecah 100 tu. Iya, iya. Walaupun kita nombor 4, ular kalau di Kita tak boleh ya. habiskan tu. Kita baling sampai nak sampai 100 Sama dengan carrier kita Bila saya buat team building Saya buatkan team building Itu saya buat untuk grup penyawa awam Dari Perak Saya buat dekat Pangkor Untuk 50 orang saya ingat Salah satu checkpoint Game ni main dah mula Teruk orang tua main dah mula ni oh, Makin bodoh lah ni Bangang lah ni Semua marah ni Ada orang baling-baling tangga Baling-baling tangga Tangga-tangga habis Rezeki dia Yang seorang tu kejap-kejap pula Ni ni ni ni ni ular lah, bodoh ular ni. Dia marah ular ular. ular. Yang seorang tu pula tangga tidak ular tidak dia melangkau. Melangkau, melangkau. Masalah dia dekat 98. Konsisten ni, konsisten. Sampai 9100 undur balik, sampai 9100 undur balik kan. Sebenarnya dia ada kaitan dengan karier kita. Ya. Yeah. Ada orang rezeki dia naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat berjaya. Tapi percaya cakap saya, bila Allah bagi semua, ada benda yang Allah tarik. Ah. Dia tak semua dia dapat. Itu kalimat yang Tak semua dia dapat Ada orang mungkin dia Kaya Duit banyak Pangkat tinggi Anak sakit Ada ada masalah kesihatan Contoh Saya bukan anak Mereka cakap siapa Ini contoh lah Jadi janganlah bergembira sangat ya Kata Pak Kodi ya Abang Rupi Andy Janganlah apa Jangan gembira sangat ya Jangan bergembira sangat Nanti ada sesuatu gitu ya Kadang Begini Tapi rupanya dia ada pergeseran dengan dengan suami dia ada masalah dengan suami mata keranjang contoh suaminya banyak masalah tak boleh jumpa perempuan awal sikit ada problem memang problem contoh hmm. ataupun dia ada masalah isteri ni jadi garang gila gila pun tak garang macam tu dia ada semua dah tapi Allah takkan tarik tu nampak tak tu sebabnya biar kita miskin tapi kita ada benda lain contoh tu maksudnya faham tak kan ha, jadi makna kata kita kena percaya benda tu faham tak tu katanya faham tak maksud saya faham eh ha, jadi makna kata kalau kita hidup kita ni kita cuba relate kan Allah akan bagi something yang yang baik untuk kita jangan kita alah aku memang tak ada lah habislah aku ni yalah mati lah mati lagi baik lah jangan macam tu pasrah gitu ya? Tuhan tak bagi ni Tuhan bagi ni Tuhan tak bagi ni Tuhan bagi tu itu je macam sekarang kan Tuhan bagi kawan-kawan kita okey sama kepala kita bekerja kan kita rasa happy so benda-benda ni tu yang kita kadang-kadang lupa nak tengok kita terlampau nak mengejar ni Anugerah Khidmat Cemerlang Cuba cerita anugerah Mak Cemulang Bukan apa sangat pun anugerah Mak Cemulang tu Betul tak? Anugerah Mak Cemulang dapat apa? Cakap pertama dapat apa? Tak <laughs> nampak? Nak duit kau sebut dulu Si tu yang kekal kau tu Duit tu iringan je faham tak? <laughs> Ini sudah berapa kali saya dengar cuy tapi ada aja orang yang kena jebak gitu ya. Ini sebenarnya jebakan gitu ya. Ini Ustaz saya karena sudah sering dengar saya nggak mau jawab apa apa gitu ya ya walaupun kalau saya ingin benar pasti saya bilang sijil gitu ya <laughs> kita dengar pasti kedengaran banget itu bukan apa sangat pun anugerah hikmat cemerlang tu. ya. betul tak anugerah hikmat cemerlang dapat apa cakap pertama dapat apa Nampak? Nampak duit kau sebut dulu. Sijil tu yang kekal kau tahu. Duit tu iringan dia faham tak? Duit sebut dulu. Duit, duit, duit, duit. Yang seorang tu sibuk, sibuk, sibuk. seorang tak. Enggak tahu ya kenapa ya. Saya sering dengar ini di mana apa udah berapa video ya saya reaksi Ustad. ya itu yang saya suka dengan apa bawaan Ustaz karena dia membawakan dengan persi yang ekspresi yang berbeda lagi gitu ya. Di situ video yang <laughs> Ustaz bawakan itu penuh dengan jebakan satu ya. Penuh dengan jebakan. Yang kedua, Ustaz bisa membuat apa ya? yang dia ceritakan di video sebelumnya itu dan diceritakan di video yang sekarang itu nampak beda tapi eh, apa namanya jalan ceritanya itu masih sama gitu ya tapi ada perbedaan gitu ya contoh kayak kita Uh, membuat film yang sudah difilmkan di luar negara gitu ya. Kita apa istilahnya di remix gitu ya, di apa? Di mix gitu ya. <laughs> Duit-duit seribu-seribu. Yang kekal kekalnya sijil penghargaan tu. Duit tu iringan. Mana bagian HR? Yeah. Sini tak ada. Quarantine. Hmm, Berapa orang? Seorang je. bapak semua orang. Quarantine. Yang best ni bagian, bahagian HR ni. Dia dah tahu dulu tau. Senarai penerima anugerah Mak Cemelang tu. Dekat pejabat tu dia terima. Dekat atas kepala surat tu. Sulit dan rahsia. Ini Hello. Kau nak belanja aku apa? Kau nak belanja aku apa? Sulit dan rahsia tapi... Aku tak faham lah. Kau cakap apa ni? lah, Tahniah apa? Tahniah aku dapat APC tau ni. Amanda je lah kau. Yeah. Senarai nama kau kat tangan aku. Kau faham? Ya ke weh? Ya, tapi aku minta kau jangan cerita dengan orang tau. Sebab surat ni sulit dan rahsia perangai kan dan saya nak tanya lepas tu semua orang tahu tak tahu oh, bila nak manja bila nak manja bila nak manja bila nak manja tu yang muka naik atas pentas tu dapat sijil muka tak elok sebab modal dah banyak keluar bukan apa sangat tu tak Itu sebab dia saya sarankan kepada setiap department bila anugerah Mak Cimelang tu tambah anugerah anugerah lain jadi nak kurangkan orang yang tak dapat apa-apa ni eh. antaranya markah SKT 90% dan ke atas dapat sijil hmm. tahun yang dinilai itu 90% ke atas buat sijil frame kan saya siap jadi kalau tak bagi tak pentas pun letak kat meja dia jadi bawa balik tu dia segantuk ke rumah oi mama <laughs> tak padan duduk dengan jalan reko mengenai ada mama iya <laughs> sebutan mama Jawa Kajang mana sungai kanak nama agak-agak kan nyampah aku kan tak kisahlah sekali kau lah nak panggil apa pun. Eh mama, mama maka mama. Eh. Ha itulah jangan main-main. Mama ni Marka. mikir rendah ni 92 ni. Mama biasa normally 95 and above. Nampak tak kebanggaan dia cerita kat anak dia. Yang seorang tu dapat sijil tak pernah MC tahun dinilai. Masa tu muntah darah pun kerja. Kau pergilah balik. Baliklah. Kau dah muntah darah dah ni. Hmm. Haji tak dapat sijil. tuh Sertifikat nak kerja tu ha. ha. Nampak tak kan Cuba tengok Kalau tuan tengok lah semua tengok kan Yang ramai MC Bukannya orang-orang lama Budak-budak yang baru kerja Jajab MC Buah pinggang beli, Lutut selio Siku tu kaki kanan Macam mana masalah Hampedu pecah Kejap pecah Kejap sambung Macam mana ni bang. Dia ingat bos tak perasan Yang pattern MC ni bos dia ingat bos-bos tak perasan tau Dia ingat bos-bos tak perasan Aku jadi pengarah Aku tahu lah budak-budak aku perangai Kau ni muka nak MC ni Kau muka sedih Datang ni MC tu Kan ha, Yang seorang tu pula Sekejap-kejap cuti Sekejap cuti Yang seorang tu Sekejap meninggal Meninggal Dia memang kat rumah dia pangkah ni Ni dah sudah sudah Ni dah sudah Sudah Sudahnya bagian HR kan dia paling kehidupan kehidupannya sebab dialah satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Sudahnya jirat meninggal pun cuti tu. Dah sedangkan marah habis dah. Jirat meninggal. Belajar ikhlas. Itu sebabnya dalam integriti ni pertama. Saya nak bagi tips. Pertama, jujur. Jangan tipu. Jangan tipu claim. Overtime. Mileage. Jangan tipu. Overtime dan mileage bukan tambahan pendapatan. Tapi sebenarnya nak cover balik perbelanjaan yang kita dah keluarkan. Kena faham ada yang kerja pejabat ada yang hantar notis yang hantar surat dan sebagainya memang betul klaim dia tinggi tetapi jahanam motor dia sepoket berapa kali tukar sebulan oh. berapa kali ni minyak hitam dia berapa kali kena sebut ya Allah tak boleh nak cakap kan bunga tu bunga tayar tu jajak botak jajak botak iya eh, dan jangan main-main oh tayar penyebutan tayar ternyata di Malaysia ya baru saya ini tayar itu ban gitu ya kalau di Indonesia rodah-rodah bannya Benda tu claim tu hanya beli cover, beli slap-slap, rugi. tu sebab jangan ingat itu pernah tambah pendapatan. Malingkan kita menipu claim. Maka tidak berkat tu kita tak nak. Okey. Kita tak nak. Itu jujur. Yang kedua. Amanah. La imana liman la amanah talahu waladina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanah. Tak beragama orang tak melaksanakan janji. Kerja betul-betul. Duduk and the don't kita buat. Mana yang tak boleh buat, jangan kita buat. Ketiga jaga hubungan satu dengan yang lain. Tertangkapnya seseorang dalam satu jawatan dengan SPRM contohnya. Bertanggungjawab Semua ya. berpunca ya? daripada dalaman, bukan luar-luar. Bila hubungan kita tak baik, kita jadi siap kau. Buat soal layang, hantar kat sana. Maklum kat orang ni, orang pun datang. Jangan. Sebab saya waktu bentang paper, paper bicara integriti, apabila kain telondeh tajuk dia. Hmm. Peluang kita ni memang tajuk macam tu lah. Masa saya masa tu sebagai talk dekat KPDN, KK, KPDN, HP. Kata menteri lah tukar aja HP kejap KK. <laughs> Lepas tu kan dekat kaki tu buku luka buku lali tu katalah saya tahu ni tangan sebelum kau cakap saya cakap dulu. Ni, ni contoh analogi saya gambaran katalah ni buku lali ada ruam. Makin lama makin besar. So kita ambil krim cepat settlekan peringkat dalaman. Cuci, cuci, cuci, letak minyak. Semua kelihatan. Mudah-mudahan cepat baik. Bila kita biarkan, takut merebak, merebak, merebak. Kita tak settlekan, kita biar. Hubungan pula tak baik. Ada orang mengadu pada doktor pakar. Nama doktor pakar tu SPRM. Ya. Dan bila dia datang, bila dia tengok ruam tu, dia kata, oh saya suspek takut benda ni dah merebak. Maka dilondehkan kain tu, habis semua department terbabit. Faham maksud saya? Sepatutnya dia oh, hanya oh, selesaikan buku lagi, lagi ni. Kita yang tak bersalah. Saya baru ni terpaksa bagi motivasi. Wallahi. Bulan lepas, saya bagi motivasi dekat satu agensi sebab agensi tu dah down sangat kena sebu dengan SPRM kejap-kejap datang kejap-kejap datang empat anggota dia kena tangkap lah saya bagi yang motivasi ni bagi semangat terus kerja buat kerja macam biasa kita tak salah buat apa kita takut orang tu nak tanya baik saya akan bantu apa tuan nak bagi confident bagi sebab kita tak salah saya kata macam tu je lah sebab dia hilang semangat dia masa macam nak berhenti macam down kan bayangkan Ah, bayangkan banyak banyak agensi ada beberapa agensi pun nak, <laughs> nak minta saya sebab saya cara saya bagi nasihat bagi advice adalah kita reverse balik tengok balik diri kita kita boleh sebenarnya tapi jaga diri make sure kalau Imam Azali ajar tentang syukur tu tadi pertama sebut dengan mulut Alhamdulillah kedua hati memperakui siapa bagi nikmat Allah bagi ketiga tindak tanduk perangai kita menghargai nikmat iaitu kerja betul dan yang keempat mengelakkan apa memastikan kita memelihara nikmat supaya tidak rosak jangan buat benda menyebabkan kita kena buang kerja itu je so, jadi tadi cik. bila saya kata tadi jaga ukhuwah jangan tamak jangan tamak kongsi tak apa kena faham eh orang perempuan <laughs> perempuan lain tak betul ni jangan tamak kongsi tak apa lagi ya. Tak. Faham ke tak faham? <laughs> Bini tak. Faham dengan setuju beza Tak saya tanya Faham tak? Faham Setuju tak? Ha, kan senang Wajar Nak maksud saya tu Kongsi tu Sedekah Bantu orang susah Kan Jangan tamak Duit yang kita ada banyak Lebih share dengan orang Kongsi Saya tak cakap suami <laughs> Yang pertama Yang kedua Jangan sombong Belagak macam mana pun Kita asalnya kat mana Sang surbat pun santai ya, Santai <laughs> je Tak ada apa pun Sang surbat dulu naik Azia Masalah Azia kena hantar <laughs> servis Kenapa apa Dia dah cecah 330 ribu kilometer Punya sayang Bukan orang ingat saya ni kawat saya saja Betul Wallahi saya sayang kereta Azia tu Cuma sekarang dah jadi kereta company Oh dah kereta kantor saya pernah, ribu kilometer Saya pernah apa, pegang itu kereta je Waktu diparkir di apa namanya kantor ustad gitu. Ya. kan sampai kamu budak perlu doa tu boleh saya sampai. Tu dia tanya apa? Dia tanya apa? Sampai sampai. <laughs> Pergi mana ustaz? Bukan baru minggu lepas servis ke? Suka hati aku lah aku nak servis berapa kali kau servis saja lah dia kata. Tapi memang Azia tu kalau dekat keratung buat azam pun dia. Oh, terbawa pun betul saya duduk belakang uh, duduk tepi saya boleh rebah ambil belakang okey je kalau naik sama main anak memang lah kufu nikmat namanya <laughs> kufu nikmat bila bawa family naik kita lain Nah, kan kalau naik azia gila-gila ambil oksigen <laughs> Lo kau pula lo, aduh pula keluar ha gantian ya, ada susah nak nak tahu itu pun salah satu lagi orang orang cakap tu Lo lah, naik kita besar sekarang. Ambil, belagak. Ah, susah. Naik Azia Susah hidup dia sekarang Apa masalah kau kan jadi akhirnya kita takkan dapat puas hati semua orang betul tak? So dulu kan lah. Betul, betul. So kenapa kita, kita, orang bukan tahu kita susah macam mana. Dia bukan tahu kita ni macam mana kita catu makan kita macam mana. Kan kita bawa bekal. Amboi ah, bawa bekal nampak. Eh, eh. Biarlah kita bawa bekal pun masalah kau. Peduli kan lah orang cakap tu. Tak ada tak tergugur cuping telinga kau bila orang tersebut. Peduli kan lah, bawa ah. Bawa aja. Kan? Ni kadang oh, Selalu orang lelaki kena tuduh Tak boleh susah Lelaki ni bukan boleh susah sikit Kalau dia senang dia lupa kita Jangan tuduh lelaki macam tu Kalau perempuan pun bukan sanggup sangat susah dengan lelaki Okey saya sekarang ni Motosikal ni Kalau nak beritahu Kereta kita sekarang ni Masalahnya adalah Minyak petrol dah mahal Kita pakai Ron 97 biasanya So memang mahal kita tak boleh pakai minyak kuning Sebab minyak kuning ni Pembakaran tak lengkap Bila accident memang terbakar punya kereta Oh Baru tahu gue cik Makanya yang kuning itu diganti ya Oh, pat oh ya ya ya saya... So kita langkah penyimatan Abang cadang kita naik motosikal Setuju tak sayang? No! no. Tudung kedut. Kedut. Tudung tak kau fikir lagi? Tak apa, saya tumpang kita kawan saya. Apa benda kau sanggup susahkan suami kau? Abang, ya, gara -gara jangan kanik motor. Jalan kaki pun saya sanggup, Pak. Jalan kaki. Habis tudung sayang macam mana? Suami pula tanya. Tak apa, saya pakai nak tudung dulu. Pakai helmet, tudung sangkut kayak hanger. Bayangkan itu. Terlelap-terlelap sampai depan merah. Ganti di hanger. Abang tinggal hanger tadi, Bang. NGG ke mana ni mak? Hari tu kerja pakai helmet apa? Helmet helmet yang display tu sok fokus. Allahu akbar. Contohlah. Belajarlah syukur. Belajarlah syukur kan. Okey, seterusnya. Seterusnya jaga hubungan kita ni, jangan sombong jangan belagak. Ada pangkat sampai masa pencen. Biasa saya sampai pencen. Saya dah dekat pesara tunjuk kat hotel dapat diskaun 10%. Jangan tamak, jangan sombong. Penyanyi tu punya hebat suaranya dulu. Tiba-tiba masuk gegar Vakansa, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Hmm? Lagu sendiri tak boleh nyanyi? Apa cerita? Bukan lagu. Siapa? Penyanyi? Siapa ya? Gegar yang... Tunggu oh, saya ingat-ingat gegar Vakansa yang... Lagunya nyanyi sendiri. Aduh, saya lupa. Dua orang. Cik. Ha, bukan senang. Dulu dia boleh nyanyi tarik note sampai ke langit. Kalau dia ikutkan note tu dengan dia, ke langit. Dia tak boleh dah. Aduh lupa. Tu Datuk Nora begitu kat saya. Nora Arifin begitu saya. Dia kata sebenarnya Ustaz bila kita dah nikah usia ni kita kena adjust late note kita range kita tu biar sesuai dengan kekuatan suara kita. Jadi bunyi dia macam okey, macam sama. Tapi sebenarnya kita dah rendahkan note dia. Ah, oh, ah, betul, betul, betul, betul, betul, betul, Kita tak menyanyi kan aku ceramah macam tu je note aku. <laughs> Ya. Jangan sombong. Yang ketiga, jangan dengki. Dengki. Tahu tak dengki ni macam mana? Dengki ni, bila orang ada sesuatu kelebihan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Bila tak rasa apa-apa, mana dengki dah ada. Contohlah, eh dengar-dengar, Tuan Horizon kita dapat pergi haji tau ni. Yeah. Oh, okeylah. Macam tu je, dia tak rasa apa. Mana dengki dah ada. Faham? Itu menurut Tuan Guru, Tuan Guru, Syed Abdul Kadir Ajufri dia kata ustaz kan ustaz Syed Abdul Kadir kita macam tu lah kau eh dengan dengan dia nak kahwin minggu ni inilah bagulah memang ramai kahwin pun sekarang ni dia takkan siapa dengan dia dapat semua A eh, bagulah macam tu ya dengan dia kahwin lagi dingin ya gini, dingin ya ceritanya biasalah siapa tak kenal dia Contoh Tak ada mana respon Lagi marah dia Tapi kalau kita respon negatif Confirm dengki Dengar-dengar dia naik pangkat. Hmm, tak pernah dijilat bos tu. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak pernah dicuri duit tu. Dengar dia dapat semua A. Eh, macam anak dia seorang pandai. Dia sepatutnya, eh dengar-dengar dia naik pangkat dia ke? Alhamdulillah, sok papal senang minta tolongan dia kan? Dengar-dengar dia beli kereta baru, ya ke? Dia tu rajin tumpangkan orang. Boleh kita tumpang kereta dia? Tengok si minyak, bawa-bawa tidur. <laughs> kan? Ya. Tapi ada juga biasa ya orang yang <clears throat> menyembunyikan itu Ji. Jadi seakan-akan bilang wah alhamdulillah apa alhamdulillah ya wi terima kasih jangan lupa traktir dong padahal dalam isi hatinya mereka itu kayak nggak senang gitu ya ada mungkin ada juga gitu ya seperti itu <laughs> eh dengan dengan anak dia dapat semua eh, iya ya alhamdulillah ada juga ya, anak-anak yang pandai di kalangan staff kita kan alhamdulillah happy dia tu standard sepatutnya dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain itu jadi kita kita faham tu kita tak nak dengki dah okey seterusnya kita kena jaga apa jaga percaya pada hikmah aku buat ni aku dapat benda lain tapi kita tak tahu kita kena percaya pada rezeki rezeki daripada siapa Allah. Allah. Hakikat rezeki ada tiga. Pertama, punca rezeki Tuhan tentukan. Ada orang rezeki gaji, ada orang rezeki naik pangkat, ada orang rezeki suami dia naik pangkat, ada orang rezeki isteri dia naik pangkat. Ada rezeki dia anak berjaya. Ada rezeki dia mak dia ada kebenaran mak cik dia meninggal dunia. Mak cik meninggal dunia ni, ada duit tanah. Tuan-tuan tak ada lagi saudara mara lain. Kita yang dapat contoh punca rezeki Tuhan tentukan. Kedua, kadarnya pun Tuhan tentukan. Berapa banyak? Sikit banyak Tuhan tentukan. Dan yang ketiga, Tuhan juga tentukan bila kita nak dapat rezeki tu. So ada seorang pernah tanya saya waktu PKP tu. Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat masa ni? Saya kata tu bukan salah alamat tapi salah orang yang duduk kat alamat tu. Eh pahal pula. Sebab saya kata kita jangan ingat rezeki ni sama macam kita nak. Kita kena belajar menerima apa juga Tuhan bagi kat kita. Contohnya rezeki Tuhan bagi salah satunya adalah keberkatan rezeki. dan ha, kita akan tengok. Keberkatan rezeki. Percaya pada hikmah. Selanjutnya apa? accountability kebertanggungjawaban bila kerja biar tanggungjawab jangan gemam nyalah kawan lain tu salah dia tu salah dia bukan salah aku apa salah saya kerja file kat dia kenapa file dia kat dia dia yang bagi saya saya pun tak tahu kenapa dia bagi kat saya <laughs> semua salahkan orang macam cerita bangau oh bangau kenapa bangau kurus <laughs> bangau lagi kenapa kenapa bangau kurus ikan tak timbul okay. kenapa ikan tak timbul rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Ini lagu anak-anak anak lagi ni. Bangau oh, bangau. Kebau lembu tak makan. Okey, kenapa kebau lembu tak makan? Lagu perut dia sakit. Okey, perut dia sakit kenapa? <laughs> nasi mentah. Okey, kenapa nasi mentah? Berebutan semua ini. <laughs> Jebakan. Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Kata tak panggil. Kenapa kata panggil? Okay. Dengan bangganya nak bagi tahu staff Meros ni dia ingat lagi lagu tu aku saja test ni beria kau ni. siap kan kebil betul lepasnya apa lepasnya apa lepasnya apa lepasnya apa ya Allah ya Allah lepasnya apa sampaikan jawapan yang tak logik pun jual, kau jawab juga sejak bila hujan turun sebab kau tak panggil cakap sejak bila akhir-akhir ni banyak betul kau tak panggil hujan lebat betul akhir-akhir ni Tapi lagu tu nak mengajar kita jangan suka menyalahkan orang. Ah. Tapi dalam banyak-banyak binatang yang paling ikon berakuntabiliti adalah ular. ular. Ular menjawab sambil memandang mata orang yang bertanya. Tiga kali dia ulang jawapan tu. Memang makanan aku. Betul. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan dialog hujung tu dah dipadam oleh Jabatan Rakyat Negara. So what? Orang tak tanya dia dah. Bila dia mengaku, tak ada orang tanya dah belajar tanggungjawab seterusnya respon positif hmm. kadang-kadang ada pekelilik oh, ya, daripada pihak HQ dengan ini dimaklumkan bahawa staff Myros mulai hari ini tidak boleh lagi begini hendaklah macam-macam ni hendaklah macam ni ada yang pekelilik positif buat sebab dia orang dah bincangkan dulu sebelum nak keluar sekelah tu walaupun susah lah leceh lah apa benda lah menyusahkan orang ni ha, ha, ha. <laughs> yang paling best kau yang muda-muda ni buat lah kat dah nak pencen kawan menyampah pula aku ya tu. Tak ada pula dekat notis tu tulis kepada yang anak bersara sila abaikan notisnya tak ada. Pula. Dan yang last kali kita mesti berintizam bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasan kita. So, kejarlah keberkatan rezeki. Yang tak akhirnya kejar keberkatan rezeki. Ada tujuh tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, ada tujuh. sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maksudnya, sikit kita rasa syukur, Alhamdulillah, banyak boleh sedekah bantu orang lagi Betul. pertama pernah tak perempuan bayar-bayar bil dah bayar-bayar semua eh berlebih lagi hmm. mana duitnya cek-cek-cek kikir eh ah, berlebih betul tak pernah tak rupanya bertukar wallet dengan suami suami pula tak cukup mana pergi lah duit aku tak, tak ada lah benda tu jarang berlaku lah tapi <laughs> biasanya cukup tu makna keberkatan rezeki lah tu kedua rumah tangga rasa balik suami balik tu ya Allah romantis tak terbayar dengan duit sayang Sayang. Abang balik ni sayang. Sayang. Sayang. Abang, masaklah kat dapur. Yalah, abang nak tengok isteri abang aje, Salah ke? Yeah. Yalah, abang masak ni. Nak abang tolong. Tak, tak, tak, tak. Abang tolong. Kan tak kan jadi, tak jadi masak. Yeah. Hmm. Belum pergi masak. Pak, tak drama sangat. Romantik. Suami balik, sayang. Menyanyi dia. Indah sungguh panorama. Oh, isteri nyawat kata apa? Bagai pulau ni warna anak ulala. Jadi lagu tu. Di setiap ceramah ustaz ini kayak ini ada ini. Dialog apa? Motivasi ini ada. Dia rumah tangga bahagia ini bukan kata tak ada masalah. Tapi masalah tu boleh diatasi. Abang lah kalau apa masalah sangat. Biar... Ya. Sayang. Abang ni kerja kan bukan senang tau jadi bahagian uh, kejuruteraan apa tu? <laughs> contoh <laughs> apa kejuruteraan infrastruktur apa ha ah, jalan jalan bukan senang kau memang abang ni pada office untuk kita juga kan oh ah. tentulah <laughs> Yelah faham tapi kau rumah ni pun tahu je lah hmm, nampak romantik Menjiwai. Ataupun suami balik Tak pernah tak bawa bawa bawah tangan saya masak air kita minum sesama ni abang dia bawa kuih lambang kasih sayang kita ha? kuih apa pula kuih kapal mana ada kuih kapal ada cuba saya tengok saya tengok kuih cakui kuih cakui kan kapal kan kapal kuih tu geng-geng kuih cakui ini pernah saya lihat di ini di Google karena penasaran banget gitu ya tapi saya nggak belum pernah makan gitu ya kayaknya sih belum pernah gitu ya atau memang saya terlupa waktu di Malaysia atau gimana sih? Kau perasan tak? Ha? Bercakap. Itulah kau orang pun tak perasan tu kuih kapal kan? Ha. Makan bersuap bersilang ni. Hmm, hmm, hmm, hmm Iya, berserah je. Saya, ha, uh, long, kadang-kadang tu lah masalah pakai postman. Loh, kau pergi cakap dengan ayah kau. Ni, nasi goreng dah siap. <laughs> ya, postman. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ayah tengah masuk motor. Ya, hmm. Nasi goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Masuk balik postman ni. Mama, ayah cakap kejap. Kau cakap dengan ayah kau sekarang. Now, now. now. Ayah ni mak cakap tau. Bukan Alung cakap. Dia kata now. <laughs> Ayah. Kau cakap dengan mak kau. Tak kerti bahasa ke apa? Wih, macam mana nak cakap ni? Mak, ni ayah cakap tau. Dia kata tak kerti bahasa ke apa? Kau cakap dengan ayah kau. Jangan kau, jangan kau hajar boleh tak? Sudahnya adung tu duduk kat tengah. Tak boleh pergi. Patutnya masa suami tengah basuh motor tu. Isteri pegang Bang Bang Lagu India Terkeluar Air tadi Tersirap dekat sini Zrap Yeah Bila kena tu Keluar video klip ini Ustaz Langsung suami dia Kau ilat kihen Jabwe hosti hen Bini nyawut Barish hoti hen Canak canak cum cum Jiran ke kanan tu Cak dom dom cak dom dom cak Jiran pun tu babit kau tengok filem Hindi tu. Tiba-tiba jinjiranmu keluar. Jadi dia. Kau orang tak nak cuba mana kau tahu. Kan, ha, jejak tukar baju, tukar baju. Kan, ha, iya. Kau cuba, cuba, cuba. Kan? Bahagia rumah tangga. Ketiga, anak-anak menjadi dalam bidang dia masing-masing. Mungkin berjaya akademik. Mungkin dia ada kemahiran kadang-kadang. Ya Allah, seorang ibu mengalirkan air mata. Tengok, Ya Allah, bang. Anak kita dah konvok. Ya Allah. Suami kata, sayang, ini konvo tadika. Kau kawal perasaan kau sikit. <laughs> eh, tapi betul, ya, saya tengok ramai mak-mak muda ni. Ya, kebanyakan. Tapi betul, tengok anak kombo tadi tadika pun menang, menang alik mata dia orang. Anak kita, bang. Kau cuba kawal perasaan kau sikit. Yang suami tak suka nangis Kau janganlah lebih-lebih kan Tak bayangkan kalau kau buat universiti lagi lah Anak berjaya dalam bidang kemahiran Ambil SPM 10 paper Tapi dapat 13 A Pecahan tak wajar Sekarang budak wajar. macam hilang minat dah nak belajar Tak, benda, tak ada benda-benda pelik dah tak ada Budak-budak yang belajar yang berkelus yang hebat-hebat tu dah kurang dah Tak ada macam dulu dah Kalau matematik pun nak bergaduh Jawab kita dulu belajar betul-betul 315 Ali buat 315 Kemudian 10 biji diambil oleh hmm. Arli Ramu Kemudian tiba-tiba datang pula Alia Untuk memberi lagi 30 biji Wah Sila selesaikan dalam bentuk lazim yeah. Kan? Dulu Dulu, dulu 300 Campur 25 Campur 30 Campur 40 Tolak 15 Tolak 73 Sila selesaikan dalam bentuk lazim Kita pun susun Kita buat kat mana? Kita tak ada kata F4 dulu kita sok kabar dekat iklan rokok tu <laughs> Ingat tak dulu? Haa tangan tiga dulu sekarang soalan dalam sebuah ladang ada 500 ekor lembu separuh daripada lembu adalah kambing separuh kambing campur separuh lembu membentuk jumlah ayam itik pula separuh lembu campur dua kali ganda lembu campur pula dengan separuh ayam dengan separuh itik soalannya berapakah jumlah binatang yang bertelur gila betul Bursa menteri tu Kita cuba mengasah Daya fikiran Luar biasa pada anak Kebat Pemikiran Bukan hebat Pada anak-anak kita Engkau dulu tak ada pun Yang tu elok jadi menteri Menyusahkan orang Kejap masih Inggeris sebelah Melayu Sekejap bahasa Inggeris Sekejap Melayu Sekejap PBS Sekejap tak PBS MI Sekejap tak Usahlah betul, betul. macam tu Itu sebab Kualiti pendidikan negara kita Duduk dekat tangga yang keberapa Dalam dunia Jawab tukar, kejap tukar. Betul benda yang main, yang baik, maintain. Melayu Melayu aja gitu. Jangan ya? nak populariti aja. Hei. Kalau aku menteri pelajaran dah lama dah. Tengah ini saya memansuhkan skim pinjaman buku teks. Dan kita gantikan dengan skim pinjaman tablet. Ya tablet. Setiap satu tahun satu tablet. Dajah satu, dajah dua, dajah tiga, empat, lima, enam. Satu tablet setiap seorang. Dekat belakang tablet ada tulis hak milik kerajaan. Kemudian dalam tu dah siap install buku teks mengikut tahun. Dan kemudian kita siapkan folder Guru-guru boleh upload Update setiap latihan-latihan Dekat dalam folder masing-masing Jadi kelas Jangan lupa siapkan homework malam ni ya. Dalam folder nombor 3 Sebelum tengah malam Email kat saya Macam tu uh, Dan begitu sistem, juga saya selaku Menteri Pelajaran je. Saya mengumumkan Kepada Kementerian Penerangan Bersama-sama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Bekerjasama Dan pastikan Saya beri tempoh masa Selewat-lewatnya Bulan Jun tahun 2023 Agar Setiap taman-taman perumahan Kampung-kampung Dibekalkan wifi secara percuma hidup. <laughs> Baru betul bau cerdik. Ni dia letak ni pecah-pecawang dekat atas rumah aku tahu lah aku kerja dulu letak atas tu sewa berapa je setahun. Untung berbilion-bilion takkan tak boleh bagi untuk rakyat ni. Daripada kau bagi RM30 duit tak apa-apa tu kau bagi wifi percuma pada semua orang. Barulah budak ni tak tutup kalau tiba-tiba berlaku lagi pandemik kita bersedia. Kenapa tutup kamera ni? Danish. Dah habis data cikgu Bukan habis data Tutup kamera main game Termasuk lah yang mensuara ya? virus Kayaknya eh, Ustaz banyak macam pengalaman ya. cik Aku ingat dia dengar Dia letak wallpaper dia Wajar dia Contoh lah, contoh lah. Jadi, mana kata tu dia. Tu yang ketiga anak-anak berjaya dalam bidang dia keempat suasana tempat kerja dan kemasyarakatan kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita itu pun tanda keberkatan rezeki kelima kita mudah melaksanakan perintah Allah mudah nak solat mudah nak mengaji mudah nak sedekah mudah nak tolong orang ya. kemudian keenam apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu ada je orang datang rumah kita itu tak termasuk tin tin tin tin Shopee itu tak termasuk tu kau yang order faham Hari-hari bangun nak tambah kita berkat. Oh kau. Itu kau yang order. Kau yang order lah. Dan yang ketujuh adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah ini dia. Jadi kerja keberkatan rezeki. So kesimpulannya pertama saya nak beritahu. Ingat saya nak kesimpulan saya berdasarkan apa Nabi sebut. Pertama Nabi sebut apa? Anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, dia minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Betul. Tapi Nabi juga sebut cari rezeki yang halal yang halal itu cukup buat kamu ketiga Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada so jawapan cukup adalah jawapan yang paling baik sekali kemudian Nabi juga pesan cukup, jangan cukup. kamu pandang kecilnya nikmat itu tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu kerja ni pun satu nikmat kita nampak kecil tapi sebenarnya bila hilang terasa kita bila tak ada kerja ni dan nak kerja tempat lain susah dah sebab kita keluar daripada satu agensi kerajaan yang baik, kita keluar. Kenapa keluar? Dia tanya, oh dia ni dulu tak perform lah, ini lah, ini lah. Kita tak akan dapat peluang yang kedua selepas ini. Itu sebab jaga elok-elok. Kemudian seterusnya, hidup kita ni adalah antara B dan D. <laughs> B dan Birth and death. Hidup kita antara B dan D. dan D. Huruf B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Antara B dan D, ada satu huruf lagi di tengah, iaitu La malib apa dia? <laughs> si ha. Huruf si iaitu kita ada choice hidup yang macam mana kita nak jalani. Kita nak hidup cara berintegriti ataupun tidak. Berintegriti dengan amanah kita, insya-Allah kita akan bahagia. Bila bahagia, rezeki berkat. Dan bila rezeki berkat, anak-anak kita menjadi keluarga kita happy. Tu yang kita nak kejar. Okey? Jadi bab kata orang sepanjang pada itu pai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat Mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa Budak-budak membuat membawakanlah Nak menjolok ubah berangan Kalau ada silap dan kan? salah Dikata tidak Dicaci oh, dah Cantik cik. dipandang rumah penghulu Kayu itu okey dari papan Alang-alang menuntut ilmu Subutir pasir Kembang kalah menjadi intan Ada yang tidur tak? tak ada yang tidur Dia ya, kalau kita buat presentation kat depan Ada satu doa yang kita boleh baca InsyaAllah Yang belakang yang ngantuk akan segar <laughs> Pernah tak ustaz-ustaz sazah ke yang sebelum ni datang bagi ilmu tu? Tak pernah eh. Doa dia senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil. <laughs> Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Kau siap record eh bagus betul. Beria je kau nak eh. Tapi betul kalau kita baca wabillah taufik yang belakang yang ngantuk tu tengah udah habis ke bangun dia dia akan tegang. Tapi saya belum baca doa tu. Ha, ya. Tenang-tenang air di laut Sampan kelok mudik ke Tanjung Hati terkenang mulut menyebut Jasa baik pihak Mirus menyebut hari ini Rasa nak junjung Jadi itu saja daripada saya Cuma sedikit makluman saya nak maklumkan Kayaknya Ustaz ini sudah berapa kali bawakan itu cik Tapi <laughs> Kena juga juga Saya kena lagi gitu ya Oke okay. Oke cuy, uh, selesai juga ya uh, part yang kedua. Uh, <laughs> ternyata di endingnya itu kelakar cuy ya. <laughs> Kata kenapa ya? Yang tadi lama alip di situ belum selesai saya tertawa. <laughs> tertawa ya sambil ini kayak apa namanya? berimajinasi. doa ya, doa di akhir gitu ya. Doa di akhir ceramah gitu. itu saya tertawa sebab ini cuy. Pengalaman sih ya, pengalaman sebab saya waktu kalau eh bukan cuman saya saja kali cuy ya semua hampir kebanyakan laki-laki gitu ya kalau <laughs> kalau sholat Jumat pasti pasti kalimat itu apa namanya bacaan itu yang selalu ternanti-nanti gitu ya <laughs> ternanti-nanti karena kalau sudah bacaan itu udah keluar ya udah keluar dari apa nama yang uh, baca ini maksudnya yang sudah ceramah berarti uh, ceramah itu mau selesai gitu ya benar yang dikatakan ustadz gitu ya jadi uh, saya tertawa itu memang karena pengalaman cuy <laughs> cuman saya tertipu gitu ya sambil ngikutin lagi cuy ya. ini tadi ada yang sempat ngerekam gitu ya aduh <clears throat> intinya begini cuy ya apa apapun ya memang banyak video-video uh, yang memang diulang kembali tapi kenapa ya ulang Ustadz makin ulang video-video itu saya makin ini ya makin karena saya sudah tahu jalurnya bakal kelakar saya sudah kayak geli dulu ya kayak tertawa gitu ya berarti ini salah satu ceramah Ustadz itu ya bisa dikategorikan uh, ini aja ya ceramah Ustadz ini bisa dikategorikan salah satu ceramah yang abadi gitu ya dari segi kelakarnya gitu ya dan pengajaran yang diberikan itu memang Eh, di hampir setiap video ada gitu ya pasti setiap video ada dan pasti sama-sama sama aja video pertama video kedua apalagi kalau membahas tentang di dunia tempat kita bekerja gitu ya hampir sama semuanya cuy tapi cara pembawaannya ustadz yang agak berbeda membawakan ceramahnya itu atau membawakan motivasi itu cuy oke dan mungkin itu aja terima kasih uh, sekali lagi saya sangat-sangat berterima kasih kepada korang selalu stay ya selalu stay di channel-channel yang NDTK apalagi kalau saya mereaksi Ustadz uh, Syamsul Dobat itu view-nya pasti baik gitu cuy ya jadi saya berpikir begini cuy bukan cuma saya saja yang menyukai ceramah Ustadz yang sudah diulang-ulang tapi korang juga ternyata banyak ya menyukai ceramah Ustadz yang diulang-ulang atau gimana gitu ya korang bisa komentar di bawah saya ingin tahu pendapat korang seperti apa gitu ya kenapa korang masih mendengarkan ceramah yang Ustadz memang sudah bawakan di beberapa video yang lalu gitu Ci. Di video yang ini pasti sudah pernah diulang gitu ya, diulang lagi gitu ya. Dan saya pun sering mendengarkannya itu gitu Ci. Tapi saya bisa membahasakan bahwa saya nggak pernah boring. Saya nggak pernah Uh, apa namanya bosan gitu ya untuk mendengarkan walaupun itu sudah diulang gitu ya karena wajar aja cuy ustadz itu dalam satu hari tiga kali ceramah cuy mana mungkin lah ya dalam ceramah ini eh, pembahasannya berbeda full semuanya berbeda dalam satu jam ber, apa memberikan motivasi itu ceramah dan di sini lagi satu jam beda lagi dan di sini lagi beda lagi nggak mungkin gitu cuy jadi dalam satu satu ceramah itu mungkin ada sedikit saja yang berbeda dan ada yang diulang gitu ya jadi saya memaklumi banget apa yang di uh, <clears throat> apa namanya dilakukan Ustadz gitu ya dalam membawakan uh, motivasi gitu cuy. Oke sekali lagi kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka dislike aja cuy. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah cuy ya, tinggalkan komentar di bawah apapun yang menurut korang tertanya-tanya tentang video-video saya, video-video Andy dan apa yang saya pertanyakan di video kali ini cuy. Dan saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.